You're going too fast for me. Come on, Sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, Mother said to try to exhaust him. Sorcerer, your fight is far from over. Your mother's going to wonder where we are. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. <sighs> yes. Всем привет, с вами Максут. Не успел я пройти Atomic так зачесались в руки пройти A Plague Tale Requiem. Первую часть я проходил еще во времена ее выхода, и поэтому многое что уже подзабыл. Поэтому прошу, <laughs> не бейте тапками. Всем приятного просмотра. Красота, да. Давай идем за Гуго. Хьюго. Так, РТ, чтобы ускориться. Опа, бежим, бежим. Вот какие уже взрослые. Сколько там прошло с первой части? Я даже все, <laughs> все подзабыл. А. Лава. Красиво. Ладно, ладно, это замок. Lucas, Вам the лучше thing is знать. invading my castle. Yes, and I'm going to turn you into a beetle. Amicia, he's too powerful. We have to hide. <laughs> Yes. I'll count to ten. Then I'll come for you, King Hugo, and Amicia the Amazon. of course. So go. Король now. Хьюга. Come, Amicia the Amazon. We have to find a good One, hiding place. Two, I'll stand by your side, my king. four, Quick, quick. five, Don't <laughs> forget to breathe, my king. eight, nine, ten. I'm coming. He's coming, he's coming. Так, а Fear. I, Lucas, Perfidious among the Perfidious, swear to make a Let's stew keep an out eye of on your him now. toes. Yes. Oh, we'll move if he comes. he's horrible. так. Где он там у нас? You are Так, вот он. Ой. Не найдешь. Oh, Скрутись от Луки. Ага. Ну что ж, Лука, берегись. Сейчас я улыбаюсь, а потом как игра начнется, и уже <laughs> будет не до шуток. Но пока что не будем прерывать это веселье. Давай, Лука, не оборачивайся. Тихо, тихо. Бум! А что-то не получилось. Испугался. Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas. Well, if I want to become an alchemist, But you are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Пока. Let's see the rest of the castle. As you wish, Прям в good замок king. пойдем, да? Ну хорошо. I'm glad Lucas stayed with us. Me too. We wouldn't be here if not for him. Куда нам идти? Сюда? Да, тихо, спокойно. Посмотрим, что рассказывает на этот раз история. Только не упади. Yes, sure. King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom! Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes, the infamous sorcerer. Злодейский колдун. Это море. Большой замок. Идем исследовать. Далеко не убегай, Хьюго. Very pretty. So, this is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes. Why not? Look out to Misia the Amazon. Enemy ships coming. Так, что там? Встаньте за бредном. Oh, Где там бревно? Сюда, что ли? Кстати, за бревно, да? Прицелиться. А, вот, надо по шишке. Опля! Второй пошел! Пау! мною. Что-то из тебя плохой канонер. Бесконечно камней? Ладно. Пау. Нет хорошим манерам. Давай, пушка! Бум! Что-то он подустал. А. must go. Bye. Good luck then. Goodbye, Tana. Что-то его напугало He was или nice. что? Come along, my king. The war is over. Let's keep following this river. You sung so many. Юга, как всегда, You're a great добренький. captain. And Tana was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon, and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Not this time. This time is different. I know it. I hope so. Hmm. <sighs> we'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just <laughs> kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. Huh? <sighs> Oh. How dare you? One day I'll be able to. Da... Dar atunci vârsești, Hilda. Огромный замок. Нападем на него. В атаку! Лишь бы там никого не было. Что же нам делать? Алло? Hello? Тайный проход. Пойди, Крис feel hmm, же уже нет? Или как? Мы же их oh, повели в конце первой части. Правда. Ой. О. That's enough for today. Yes. Так, это было неожиданно. There are food and clothes. People live here. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. Oh. You smell that? It smells like a fireplace. Yes. Так, еда. Дичь разделанная. Так, так, так, так. Надеюсь, они не враждебно настроены. Сюда можно залезть, нет? этого. Что-то здесь уже с самого начала. Еще и музыка такая зловещая. И пепел везде. Что здесь? Инквизиция прошла или нет? Так. С самого начала мне все это не нравится. Давай, Хьюго. Опля. Ох. Ух. what's going on? How many of you are there? Wait. We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies. I swear. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! Come back Ой. here! We need an exit! The door! быстро, быстро, быстро, быстро. No, no, Закрыто. no! Come! You're Here! going nowhere! He's still behind us! Keep an eye out for an exit! Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Don't think we'll let you go. Through here! He won't Быстро, быстро, follow. быстро, быстро, быстро, быстро. Что за... Ой. Ой. Ой, ой. Ой, видимо, не забыла. Ай, не успел начаться, ладно. Видимо, никак ему здесь не забыла помочь, к сожалению. Поэтому это... Моя вина. Leave it to me! Thank you! No! Please! Should have thought of that before you lot stole from us! Oh. No! Goodness, Matthias! That's how we make sure they don't hey, come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? Uh, no. No, that man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, quick. They're crazy. What a mess. Cross. Now, what you see have kill us. because they won't You're see dead. us. time. They got Grandad pretty bad. Shit. Amicia, the No, house. Grandpa! Oh, looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. We could hide here. They'd find us. We have to keep going. Вообще тут у них... It's a bloodbath. What? Oh, don't stand there whining. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn! It's... You won't move. Whatever. I'll handle it. That toolbox. It'll make a noise. It's the last time they'll come here. I tell you. Измени набора, один камень. Just needed goddamn work. Видимо, не такой злой, хотя все равно нас атакуют, скорее всего. Ой. Сразу не получился. Успели? Успели. Фу. нам куда дальше идти? Уходи, отсюда уходи. Так, а нам куда? Наверх, нет? И, а, через низ пройти нужно. Фух. Он хотя бы вниз ушел. Еле успел тогда. Что тут у них вообще? Пасечники какие-то. Теперь идем. Отлично. О, вот так можно. Хорошо, можно мгновенно отвлечь. Антонин, Антонин. Куда ты вляпался? Э, куда-нибудь швырнуть камушек не получится, да? Хорошо, пройдем тихонько, пройдем. Нет выбора. Выбора. Так, выделим белым. Ну, вроде выделим. Защитите меня. А, можно было так пройти? Ладно. Так. Надеюсь, это выход. Хотя, видимо, далеко. Но они ведь могут быть где угодно. Здесь закрыто. Какую идею надо? Так, а здесь есть что-нибудь? Или это выход и будет? Ой, я не туда пошел. Ты его брат, что ли? Who are you? We got lost. We're Let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy... He's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Ой. Так, у него ножик рядом есть. Отлично. Ой. Сейчас разозлится. Ух, у меня аж мурашки пошли. Ух. Да. А где надпись? Это какой-то сон? даже красиво хочется на память сфоткать. Конечно, где-то потом надо отыскать эти скриншоты. Так. Ох, красота. Опять припадок. Okay. такая вот птица Феникс. Ну да. может они там. Нет. Ух ты. Поле с маками. What Whoa. is this place? Amicia? Mummy? Lucas? Where are you? Красота. Что там виделось? Здесь у них такое происходит. fuga. Stop screeching and help me! Help me! Uh, find them! Uh, uh, help me! Apa lagi? Hmm. so soon? Ah. <sighs> Look who's awake. Did you sleep well? I was dreaming. Where are we? Was it your island dream again? Yes. I... I was sick, and then there was a Опять big тот bird сон. that saved me. But what happened, Amicia? At the farm? We were playing by the river, remember? But you felt very tired all of a Кажется, sudden. она So I carried всё you back, скрывает. and you fell asleep. It's probably just a lack of salt in your blood. But Amicia, It's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. Да, But наверное, the так и Red есть. City's at hand. We'll get you checked there. You know, we're going to meet a great alchemist there. From the Order. They know the macula very well. They've been studying it for centuries. Yet they didn't come to help us in Guyenne before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make up for it then. They will. Надеемся, будет The macula's not just без in Hugo's особых blood. приключений. It concerns everybody. And it can change everything. что, дождь будет? What's that? I don't know. Be careful. Или это камни Let's будут see. падать? Hello there. Hello? What's going on? Разбойники? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. auto Sorry, uh, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Goodbye. <gasps> It's them. Come here. Ah, no, wait! Amicia! You, get the cart! Oh, don't let her get away! Aha, pięć styls, no? I know you're in there somewhere. Show yourself. Никакого оружия. Потому что кто-то остался. Ох ты, ё Найдите остальных. Да. А получится здесь пролезть? Да, получилось. Так, козочка. Горшочек взяли. Так, куда теперь, какую сторону пойти бы? Прям перед дрожью спрыгнули. Так, чтобы больше никого не было. Давай, мужик, обратно потом возвращайся. Давай, давай. находится. Огонь. О. Бежим, бежим, бежим, бежим. Дом, дом. Там же полным-полном может быть девочка с мальчиком, нет? Ох. Сволочь. Ох. Соболезным. Поднимайся, пока здесь все не сгорело. Ух. Ух ты, блин. Парировать. Вот так можно бить, да? Ох. Потому что от врага, по-видимому, голос прощает, заметил? Вот так вот. Будет знать. Так, побежали, побежали в обход. Нам личные проблемы не нужны. Промахнулся, а вот я нет. Ух. Так. Так, так, так, так, я каким-то образом еще живу. И музыка такая ты ж, ух ты ж. Давай, давай, давай, давай, давай. Ты пролазишь или нет? Фух, почему она не залазила с первого раза? Беатрис, нет? Вот так вот, стелсом тебя. Точнее, не совсем стелсом. быстро, быстро. Вот так вот тебе, сволочь. Хотя там были крестьяне и пасечники. Что здесь вообще? Hugo. He's still breathing. It's a shock. It's over. It's all right. It's all right. Ох. A Black Tail Requiem. Чужики, закончите первую часть.